Hello everyone, siz English Globus kanaldasiz. Bugungi darsligimiz So do I, neither do I mavzusi bo'ladi. Bu mavzuni kanal azoradan tushgan taklifga ko'ra tayyorladim. Umid qilamanki, bu sizlar uchun foydali bo'ladi. Xo'p, agar siz bu mavzuni, ya'ni so do I, neither do I ni bilmasangiz, mana shu video darsligi orqali siz bemalol mukammal o'rganib olishingiz mumkin. Agar siz buni bilsangiz, siz uchun takrorlash bo'ladi. Xo'p, so do I, neither do I bu men ham ma'nosini beradi. Hmm, ya'ni siz qachondir kimningdir gapiga qo'shilgan paytingizda men ham demoqchi bo'lsangiz ana shunda so do i yoki neither do ni ishlatasiz so do i neither do i ikkitasi ham ma'nosi bir xil lekin ho'p ishlatilishda farqi bor siz nafaqat men ham uchun balki boshqalar uchun ham ishlatishingiz mumkin siz ham biz ham u ham deb ishlatsangiz ham bo'ladi demak ozgina o'zgartirish bilan ho'p qani bo'lmasam birinchi avval hmm, so do dan boshlaymiz so uh, do I. Xo'p, mana shu formulasi bo'ladi. Hmm, so mana bu joyga yordamchi fe'lni qo'yasiz, chiziqcha o'rniga yordamchi fe'lni qo'yasiz. Yordamchi fe'llar qaysilar? Uh, o'sha am, is, are yoki do, does uh, yoki will uh, yoki have yoki may, can mana shular hammasi yordamchi fe'llar hisoblanadi. So can I, so am I, yoki so uh, have I shuna shu shu holatda ishlatishingiz mumkin yoki so do we yoki so does she so does it mana shu holatda ishlatishingiz mumkin shu formulasi bo'ladi ho'p buni eslab qolsangiz bo'ldi uh, xohlagan yordamchi fe'lingizni mana shu chiziqcha o'rniga qo'yib ishlatishingiz mumkin ho'p endi hozir misollar bilan ko'rsak hmm, osonroq bo'ladi ho'p mana bu kengaytirilgan holati ya'ni so do you uh, so did she um, so do you uh, sen ham so did she uh, u ham o'tgan zamon uchun uh, so am i men ham so was he uh, u ham o'tgan zamon uchun uh, yoki so can we uh, mana can yordamchi fe'li kelyapti qila olmoq so can we men ham ya'ni men ham qila olaman deganday uh, yoki so could they can o'tgan zamon shakli so could they Э, ular ham qila olishgan edi misol uchun э, yoki so have you have mana bu yerda yordamchi fe'l bo'lyapti so have you э, siz ham so had it u ham havni o'tgan zamon shakli ho'p bular unchalik narsa emas nima deydi muhim emas siz buni hozir qarab yodlab o'tirishingiz shart emas hozir misollar keltirsam misollar orqali oson tushunib olasiz ho'p Examples, misollar. I always sleep late on the weekends. I always sleep late on the weekends. Aytyapti. On the weekends hafta oxirlarida uh, har doim uh, kech uxlayman. Men har doim hafta oxirlarida kech uxlayman, ya'ni kech yotaman deyapti. Endi e, ikkinchi kishi javob beryapti. So do I, so do I, men ham. bu uzun qilib so uzun qilib nima deydi gapni qaytadan aytmayapti qisqa qilib so do I deb men ham deb javob beryapti ho'p bu yerda sleep I always sleep hmm, Present present simpleda kelyapti gap e'tibor bersangiz I always sleep present simple present simpleni yordamchi fe'li qaysi present simpledagi yordamchi fe'l do bo'ladi misol uchun e, qayerdan e, misol uchun ko'rishingiz mumkin i do not sleep i do not sleep present simple bo'lyapti men uxlamayman yoki e, do you sleep sen uxlaysanmi mana shu present simple uh, present simpleda yordamchi fe'l qaysi bo'lar ekan demak do bo'lar ekan present simpleda do bo'lgani uchun uh, biz gapirilgan gapdan qarab uh, Xo'p, qisqa qilib aytganda, siz o'sha gapni ko'rasiz, eshitasiz, o'sha sizga gapirayotgan, ya'ni ikkinchi gapirayotgan odam qaysi zamonda gapiryapti, qaysi yordamchi fe'llarni ishlatyapti. Mana shularni shuni aniq qilib gapidan bilib olishingiz mumkin gapirganda. Mana bu yerda present simple kelyaptimi? Demak, siz o'sha zamonni o'sha ishlatilayotgan grammatikadagi strukturadagi e, yordamchi fe'lni shunday olasiz ana shunga e, men ham sen ham demoqchi bo'lsangiz so do i so do you deb qo'shib qo'yishingiz mumkin ho'p davom etamiz ko'proq misollar beraman tushunishingizga oson bo'ladi i'm from moscow i'm from moscow hmm. men deyapti moskvadanman men moskvadanman so am i so am i e, men ham mana bu yerda sorry hop bu yerda mana tushunarli bo'lyapti im deb ishlatyapti im from moscow i'm from m kelyapti yordamchi fe'l m mana bu joyda ham endi javob berayotgan kishi men ham deyaptimi m bilan ishlatyapti am i so am i men ham chunki bu yerda to be ni ishlatyapti to be mana bu yerda ham yordamchi fe'l to be bo'ladi ya'ni am is are men moskvadanman men ham deb javob beryapti I studied chemistry in college I studied chemistry in college men deyapti e, ximiya ya'ni kollejda e, kimyo o'qiganman kollejda kimyo o'qiganman so did I so did I men ham men ham deyapti ya'ni men ham o'qiganman ho'p mana gapga e'tibor bersangiz i studied deyapti i studied hmm, ya'ni qaysi zamonda kelyapti past simple i studied uh, did you study yoki i didn't study past simpleni uh, yordamchi fe'li did bo'ladi shuning uchun didni siz bu yerda ishlatasiz so did i men ham so did i ho'p i was very athletic when I was in, uh, in high school, I was very athletic when I was in high school. Aytyapti, men judayam uh, athletic, athletic degani uh, atletikachilar bo'ladi. Uh, mana shu, ya'ni ham anaqa uh, nima deydi o'zbek tilida qaysi so'zga to'g'ri keladi athletic degani ya'ni o'sha atletikachilarga o'xshagandim sog'lom edim sportsmenlarga o'xshagan edim deyapti baquvvat sog'lom edim athletic o'zbek tilida aniq bitta qaysi so'z to'g'ri kelishini bilmadim i was athletic athletic atletikachilarga o'xshagan ya'ni baquvvat sog'lom uh, uh, judayam anaqa uh, nima deydi qomati chiroylik mana shu holat athletic bo'ladi i was very athletic when i was in high school men ya'ni yuqori anaqada sinfda mm, high school o'sha yuqori sinfdaligimda ya'ni maktab payti maktab paytdaligimda men yam shunaqa nima deyapti atletikachilarga o'xshagan edim so was i so was i men ham mana bu yerda i was deb wasni ishlatyapti ya'ni to beni o'tgan zamon shakli bu yerda yordamchi fe'l was bo'lyapti va mana bu yerda men ham deganda so was i deb wasni ishlatyapti ho'p davom etamiz i've been thinking about learning a new language i've been thinking about learning a new language hop men o'ylab yuribman deyapti men o'ylayapman nima haqida yangi til o'rganish haqida men yangi til o'rganish e, o'rganish haqida o'ylab yuribman deyapti o'ylab yurgan edim so have i so have i men ham mana bu yerda um, present perfect continuous bo'lyaptimi demak bu yerda present perfect continuousni yordamchi fe'li ya'ni o'sha perfect zamonlarini yordamchi fe'li have have bo'ladi i have uh, i've deb have'ni qisqartirgan shakli i have ya'ni i've bu yerda have mana bu joyda ham have bo'lyapti have ni olyapti siz gapirgan odamni gapidan shunday hm, o'sha yordamchi fe'lni olasiz qaytarib aytishingiz mumkin men ham deb i can run a mile in six minutes i can run a mile in six minutes aytyapti men e, olti minutda bir mil yugurishim e, yugura olaman deyapti demak 6 minutda men 1 mil yugura olaman mil bo'ladimi mile o'zbek tilida mil bo'lsa kerak shunaqa ho'p so can i so can i men ham mana can ishlatyapti yordamchi fe'li can bu holatlar juda ham oson hmm. ya'ni yordamchi fe'lni aniqlash can so can i men ham can can ikkitasida ham ho'p neither ho'p neitherdan oldin ozgina E, mana shu joyda bitta sizlarga vazifa beraman hozir bu yerda men faqat ayni ishlatib gap tuzdim ya'ni so do i so can i so am i e, endi siz ayni o'rniga ayni o'rniga mana bu formulasida ko'rsataman sizga e, so do you, so did she yoki so was he larni ko'rsatdim sizga. Endi mana shunga men misol bermadim bularga, faqat I ga misol berib keldim. Endi siz he uh, we you she he it mana shu boshqa uh, gap egalariga kommentda bittadan misol yozing bitta xohlaganingizni uh, tanlab bir dona misol yozib qoldiring kommentda videoni to'xtating hozir men ozgina kutib turaman va siz mm, bitta o'zingizni misolingizni tuzing gap yozing va unga uh, odamni qo'shing ya'ni o'sha u ham siz ham biz ham uh, deb gap tuzing men kutib turaman okay davom etamiz Xo'p, neither ga keldik neither Xo'p, so do i so do ni tushundingiz bu mm, oson endi neither strukturasi qoidasi bir xil faqat siz so ni o'rniga ni ishlatasiz Xo'p, neither neither qachon ishlatiladi hmm. ni aniq bilib olish uchun so ga qaraymiz soga e'tibor bersangiz faqat pozitiv gaplarda ishlatib kelyapmiz so ya'ni men men bundayman men uni qildim men bun, uh, bu haqida o'ylayapman men uni qila olaman men bunday qila olaman deb faqat o'sha pozitiv gaplar kelyapti ya'ni ijobiy gaplar hmm, ya'ni not emas inkor emas qilolmayman borolmayman bormayman e, holatlarda kelmayapti faqatgina ijobiy gaplarda kelyapti hmm, so do i endi neither neither qachon keladi neither do i neither do i faqatgina negativ gaplar uchun ishlatasiz misol uchun hop neither do you neither do you hop misoldan oldin bularni ko'rib chiqamiz u yerda neither do you hmm, sen ham ma'nosi bir xil bo'ladi hech qanday ma'noda o'zgarish yo'q neither did she u ham neither am i men ham neither was he u ham neither can we Uh, biz ham uh, neither could they ular ham neither have you um, siz ham neither had it u ham shu holatda ishlatishingiz mumkin misollarni ko'ramiz i wouldn't recommend that restaurant i wouldn't recommend that restaurant uh, men u restoranni o'sha restoranni uh, tavsiya etmagan bo'lardim deyapti tavsiya etmasdim i wouldn't would not e'tibor bering mana shu joyda notga э, inkor gap bo'lyapti bu ya'ni э, negativ gap bo'lyapti ingliz tilida negative statement deydi yoki positive statement negative statement ho'p neither would i neither would i men ham anaqani olyapti э, yordamchi fe'l would bo'lyapti bu yerda would mm, neither would i men ham Xo'p, bu yerda so would i deb ishlata olmaysiz so would i deb ishlatsangiz bu xato bo'ladi chunki bu inkor gap inkor uchun faqatgina neither ishlatasiz neither davom etamiz misollarni i haven't had much free time this week i haven't had much free time this week bu hafta meni ko'p bo'sh vaqtim bo'lmadi bu hafta meni ko'p bo'sh vaqtim bo'lmadi neither have I neither have I meni ham deyapti mana bu yerda have yordamchi fe'l hmm, have I deb have have kelyapti ya'ni have yordamchi fe'lga qarab siz o'zgartirishingiz mumkin xuddi uh, so so do I ga o'xshab <coughs> e'tibor bering bu yerda yana inkor gap haven't have not have not shuning uchun neither ishlatyapmiz soni ishlata olmaysiz bu yerda I don't think that's a good idea. I don't think that's a good idea. Xo'p, men bu yaxshi g'oya deb o'ylamayman. Men buni yaxshi g'oya deb o'ylamayman. Neither do I. Neither do I. Men ham. Yana ko'ring, I don't, I do not, not kelyapti. Not bo'lgani uchun neither, neither. So'ni ishlatolmaysiz yana. Xo'p. I'm not very outgoing. I'm not very outgoing. Men uh, juda ham odamlar bilan chiqishib ketadigan emasman. Ya'ni o'sha uh, qanaqadir bu odam mm, uyatchan aytgan, ya'ni odamlar bilan chiqishib keta olmaydi, outgoing, odamlar bilan zo'r chiqishib ketadigan, friendly, shunaqa odamni outgoing deydi. I'm not very outgoing. Men shunaqa odamlar bilan chiqishib ketadigan emasman. Neither am I. Neither am I. men ham yana yana ko'ring i'm not i'm not deyapti not not bo'lgani uchun neither uh, i'm i am am bu yerda yordamchi fe'l am bu yerda ham neither am i Xo'p. I wasn't I wasn't happy about the news. I wasn't happy about the news. Men uh, yangilik dan nima deyapti xursand emas edim baxtiyor emas edim e, yangilikdan baxtiyor emas emas edim ya'ni o'sha yangilikni eshitdim men xursand bo'lmadim neither was i neither was i men ham i wasn't i was not not e'tibor bering not neither was bu yerda yordamchi fe'l was bu yerda ham e, ishlatilgan i can't sing very well I can't sing very well. Men yaxshi kuylay olmayman. Men yaxshi qo'shiq aytishni bilmayman, deyapti. Qo'shiq ayta olmayman. Neither can I. Men ham. E'tibor bering, can, can. Yordamchi fe'l can bo'lyapti, bu yoqda ham can. Endi not, cannot, can't, cannot, neither. Not bo'lgani uchun, ya'ni negativ salbiy gap bo'lgani uchun neither bo'ladi. Hop, oxiriga yetib kelibmiz mana shu holatda siz hmm, ishlatishingiz mumkin boshqa yordamchi fe'llar ham bor ularni ham ishlatsangiz bo'ladi hop neither will i yoki neither may i mana shu yordamchi fe'llar ya'ni gapga qarab u odam siz qaysi gap e, gapirayotgan odamga ya'ni birorta odam gapiryaptimi u gapda qaysi zamonni yoki qaysi yordamchi fe'lni ishlatyapti qizig'i yo'q buni siz shuni gapdan aniqlab olsangiz bo'ldi o'sha yordamchi fe'lni olasiz neither neither o'sha yordamchi fe'l i yoki so o'sha yordamchi fe'l i deb qo'shib ishlatishingiz mumkin umid qilamanki do'stlar bu darslik sizlarga foydali bo'ldi hmm, mana shu neither uchun ham ya'ni neither do i uchun ham e, kommentda albatta bitta misol yozib qoldiring bu sizni siz eslab qolishingiz uchun foydali bo'ladi agar bu dars sizga yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang agar yoqmagan bo'lsa dislike bossangiz ham mayli keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling